кажа весела хвала, тя последно да сяда и да каже «Е, Тук нещо такова. След и начало. Имам правило с наркомания се занимавам. 没事了。